Ha ha ha! przecież Michał był tam, a ty byłeś tam. Jak mogło się zdarzyć? Co tu jest grane? Jeszcze takiego odczytu ten detektor nigdy nie miał. Nigdy. Ale to jest miejscowe. Jesteś tutaj? Porusz czymś w tym pomieszczeniu. Jestem teraz tutaj sam. Poruszysz obrazem?